Okay, this is very much a question on on overcoming um, fear of of lack of support. でこれはですね実際には私たちがサポートがないというササポートが欠乏しているという恐れについてのご質問だと思います。And Uh, building confidence in the, in the direction, building trust in the Holy Spirit. で私たちはあの 道をこう教えてもらうそのあのそのを気づいていくということそして精霊を信じていくということを気づいていくということ。Yeah. So uh, the 10% that was mentioned uh, is a it's a common practice uh, among some Christians called tithing. であの10%とさっき言っていたのはあの教会あのキリスト教ではですね10%をこうタイリンっていう、まあ、その寄付をするということがねあの実際に行われているその習慣についてのに関係しています11献金はい、10分の1の11献金という名前であの日本では And it's a symbol of, of taking a, a percentage of your income and putting it towards your spiritual growth and spiritual sustenance within. でこれはですね私たちのこの10%払うことでスピリチュアルな成長というものスピリチュアルをこうあの保っていくというものに対してにあの対してそこにお金を支払っていくということのシンボルですね象徴です。Yes, since the ego belief is in lack, most human beings、uh, could see themselves as being consumers. They just consume uh, goods and products. であの自我はですね欠乏というのを信じているので私たちは消費者なんです何かを消費しているそれが物であったりあの、まあ、製品であったりというものですね。But in heaven, we aren't consumers at all. We're just pure givers. ですがあの天国では私たちは消費者ではないんです。もう純粋に与えるものなんですね。 So we have to start to shift to good habits of learning to uh, put our focus and value on our spiritual development. ですから私たちはそのいいあの習慣というものをもっとスピリチュアルな方にも持っていくということでそれをあの変換していくということです。Yeah. And as an example, in my life, to uh, when I was guided by Jesus to start development. であの一つの例なんですけれども私がジーザスにですね、まあ、旅に出るようにガイドされるんですね。I had a habit of providing for myself, like most people, of working and saving money and spending money. はい、で私はもちろんあの他の人と同じような習慣を持っていて仕事をしてそしてお金を貯めてそしてそれを使うということをしていました。But when I started traveling、uh, people started offering me things, uh, whether it be gasoline for my car or food or a place to stay. <laughs> ですが私が旅をしている時には人々は私にいろいろなものをくれるんですねあのガソリンであったり泊まるところであったりそして食べ物であったりですね。But I had so much accumulated pride that I would say, no, no, thank you, no, thank you, no, thank you. ですが私はもう今それまでにプライドというものをま積み上げてきちゃってるわけですねですからいりませんいりませんいりませんっていうふうに言ってしまってたんです And Jesus told me, Would you stop that? That's me offering you help through these other people. <laughs> でも、ジーザスはもうそれやめなさいって言うんです。なぜならば、私がその人たちを通してあなたにあのサポートを送ってるんですよと。Yeah. So it took a while to break the habit of,、uh, of rejecting and refusing out of the sense of pride. ですがあの、まあ、もちろん私はもうそれが習慣になっているのでそれをやめるというまでには時間がかかるんですねそのプライドを手放すというので時間がかかりました step in my journey was learning to be open to receive support, whether it would be emotional support or financial support. でその旅の中で私が学ぶべきことの大きなもの大きなステップだったのはあの経済的なサポートであったりあるいは、えーと、とあとはサポートあのあと感情的なサポートを受け取るということをあのちゃんと自分に許可を出すということです。Yeah. And for us, it, it continues on that we have, uh, we work with so many people around the world. で私たちはまだこの世界のたくさんの人たちとあの一緒にこう動き働き続けてるんですけれども。And sometimes people will come and they will have uh, skills and abilities, but not a lot of money. はい、であのその中でいろんな人が来るんですがそのあの技術を持っていたりあ技術を持っていたりそして あのあ技術はたくさん持ってるんですけれどもお金を持っていないということですね才能はあるんだけれどもお金がないという人たちにも出会いました。And so it's a, it's a step of confidence for them to come and trust that their needs will be met and they will be able to offer what they do have in support of the plan of awakening. ですがそこでみなあのそこの中でみんなが学ぶことっていうのは信頼してそしてその自分が持すでに持っているものを人に与えてそしてまたサポートを受け取るということに対して自信を持つということです。And the beginning of the question talked a little bit about um, about structure that a lot of times it, we know in this world it's good to have good work habits. で最初の質問の冒頭の方であったように私たちはこう仕事ということに中では構造ではいい、まあ、あの習慣というものがあるというふうに見ています。Uh, even s starting on time and having most everybody here I see as a, a symbol of a good habit of attentiveness. はい、であの今ねこのように時間通りにこう皆さんが来てくれるということ自体もこれは非常にまあ あの良い習慣ですね集中してこう集まってくるというその良い習慣を表しています。And so attentiveness is another skill that the Spirit can use towards watching your mind and paying attention to your thoughts. でこれはですね、スピリットがあなたの思考をしっかり見ていくという、そこに集中して見ていくということに対して、とてもいい習慣がこの集中をするということでもあります。ここに注目ができるということですね。 So a lot of skills that we have in this world, even though they were developed by the ego can be transferred mm-hmm. over to the spirit. for example, you may be very responsible and fulfill your obligations and duties and complete what has been given for you. はい、でもしあなたがすごく責任感が強かったとしてそしてあなたがやるべき仕事をしっかりやってそしてあの仕事あのやるべき責任をちゃんと果たせるというそういう習慣を持っているとします。And then, with the Spirit's help, you transfer this responsibility to your state of mind. And so it works out very well. ですからそれをスピリットはその責任感というのをもっとマインドの中に持っていってそれがちゃんとマインドのスピリットのや目的に使えるようにしていくんです。And similarly, if you are uh, very flexible and able to easily adapt to a lot of conditions でまたもしあなたが柔軟性があるとしたらそれはあのスピリットは他の人とこううまく柔軟にやっていくあるいは他の環境でうまくやっていくというように使うこともできるんです。So I think to summarize, a, a good work ethic can transfer to good practice with mind training. ですから私たちが仕事の中でとてもいいあの仕事のり、まあ、いい倫理観というのを持っているとすればそれをスピリットのマインドのトレーニングにも役に立てられるということですね。And if you are practical with managing your finances, it's, it's not too big of a shift to hand this over to the Spirit and let the Spirit guide you. to manage, let the Spirit manage the finances very well. ですからもしあなたがこの世界で経済的なことを管理するのが得意であるのならばスピリットはそれをあの上手に利用して、えっと、簡単にこのこのスピリットにおいても経済的なことをちゃんと管理できるように助けてくれるんです。Most people are given a, a slowly evolving curriculum because too much for them would be, would be too fearful. であの多くの人たちは少しずつこう成長していくんですねで少しずつというのはなぜかというと急にこう成長していくとすごく怖いんですね恐怖を覚えます。Uh, in Frances's case, I think she was able to take very big leaps in a very short period of time, and it worked out because it built her confidence. so strong that she wasn't tempted to go back. であの彼女の場合はすごく大きなまあ飛躍をしてるんですねでそれはもう彼女は本当に決意があってそしてもうすごい強かったのでもう戻りたくないっていう思いがあったのであの、まあ、進めたんですけれども And so it, it is helpful to, uh, for example, with relationships, to invite the Holy Spirit to come into your relationships. はい、ですからもし関係性について言うとしたらそこの関係性の人間関係の中にスピリットをこう招いていくというのがいいです。And this will be a completely new purpose for your relationships. でそうすることによって私たち完全に別の目的がその関係の中に生まれてくるんですね。But the ego may have a huge reaction to this because it wants ですが自我は大きなあの抵抗をするでしょうとなぜならば自我はそれ自体にちゃんと目的をさら自我の目的があるからですですがそこでは皆さんたちにちゃんと忠誠心を持っていただいてそしてそれは許しのために使うというふうに思ってもらわないといけないところですね。 And um, I also want to just share in my experience. はい、であの私の経験をね皆さんにシェアさせていただきたいんですが。If we give our lives and our relationships to the Holy Spirit, もし私の人生あるいは私たちの人間あの人間関係っていうのを精霊に受け渡すとするならば、He is actually gonna,、um, gonna guide us very very gently. 精霊は私たちをすごく優しくガイドをしてくれます。 I did not um, have a plan of awakening in form. Uh, in form. I didn't have a plan of awakening. Uh, I didn't know my my my path would look like this. Mm. で私はですね、あの形の上ではどうなるかっていうあのどのように目覚めていくかっていうプランがなかったんですね。ですから私は本当この先どうなるかっていうのを知らなかったんです。I could not foresee what would be helpful steps for me. ですから私はこの私にとって何が役に立つかどんなステップが役に立つかっていうのは見えてなかったんです。But the, the spirit knows what my mind could handle and couldn't handle. ですがあのスピリットは私が何をあの取り扱うことが何何にはをすることができてそして何が自分ではまだとあのできることで、まあ、何ができないかっていうのをちゃんと分かっていたんですね。And I always tell people spirit guides us through inspiration. ですから私は人々に言うんですけれどもあのインスピレーションによってガイダンスがありますと。And yes, the ego will make us feel fearful. でその中ではもう自我は私たちに恐れを抱かせようとします。ですが、そのあるすべての私のステップにおいては、私あのインスピレーションの方が私の恐れよりも強かったんですね。 So it was not scary to me when I was taking those steps. ですからそのステップをこう歩んでいる間に私は怖くなかったんです。But if other people look at it and, and they probably think it is radical. で他の人はですねそれを見て非常にこう急進的とでもそあの、まあ、ラディカルなのであのすごく、えーと、と 急進的な斬新なんかまあ極端であるってことですね極端であるというふうにと But I can guarantee you if you allow the spirit to guide you he is going to be very very loving and very very gentle はいですが私たちがスピリットにガイドをしてくださいというふうにお願いをすればそれは非常に愛情がにあふれていてそして優しいんです Yeah, and this morning uh, before I started um, to come down here, で今朝ですね、私がここの下に来る前に、I read something um, in Chinese. 私は中国語でまあ何か読んでいました。And、uh, it seems like we had a saying, we have a saying in Chinese. で私は中国語でまあこのようなことわざがあるんですけれども。Um, if you think you know but you don't put it in practice, then you don't really know. でもしあなたが知っていても何も行動しないんであれば、それは結局あなたは知らないことなんですよっていうものですね。Only when the practice and the application matches what you think you know, then you truly know. ですから私たちが実行していくそれを適用していくっていうことになって初めてそれを私たちはちゃんと理解したというふうになるんです。 So these our lives are to be given to this purpose of knowing who we are. ですから私たちの人生というのは私たちが本当は何であるかということを知るためのその目的として与えられているんです。Our relationships, our money, our jobs, everything we do, if we use them to serve this purpose, ですから私たちの人間関係だったり仕事だったりお金だったりっていうそういったものをこの目的のために使うのであれば You're gonna see that it's actually a very easy and flowing life. そうすることによってあなたはとってもあの簡単でそしてこう流れに乗っているような人生を歩むことができます。